One off AWP. Activate! Activate! Activate! All dead, all dead, all dead. All dead. All dead इधर है ऑलरेडी इधर है उसके तरफ से खत्म और एक पीछे नहीं नहीं और एक है मेरे सामने अरे भाई इधर मार्क द लोकेशन कूदा लो है लो है लो है अरे अंदर नहीं घुस रहा मेरा अरे रुक जा ऐसे कै कंटिन्यू में डालो किल मिल गया मेरे को वो देखो बगी के पास दो तो सोए हैं तो राइट दिख गया दिख गया तो हम्म <laughs> मेरे को लगा बॉट आ रहा है से <laughs> जोन आ गया भाई तुम लोग पेड़ पे भाई सब लेटे पड़े तुम्हारे चार नंबर लेफ्ट में लेफ्ट में पेड़ के पास क्या नंबर दौड़े गेलो तो पूरे मोली टकर लो तो पूरा सी बोलो भाई लेफ्ट में सोया ठीक है एक बंदा जल गया मोली से जल गया मोली से जल गया नहीं सोया है तेरे सामने चार नंबर तेरे को फिनिश मारेगा भाई मेरा मोली से जल्दी मार्क द लोकेशन आजा पीछा पीछा पीछा जल्दी पीछा पेड़ में खिला हम्म कैसे कैसे बूरो दे दे हुँ? हम्म? एक दौड़ रहा है तो गया हाँ। हाँ। एक को नॉक दे दिया उसने अच्छा के पास ही जोन है वो नहीं आएगा किल कर लो वो नहीं करेगा नहीं नहीं उधर नहीं राइट में आ गया एकदम तुम्हारे सीधा सीधी दिखा दिखा 190 में हाय ये